Ola, no vídeo de hoxe vamos a facer un electroimán. Espero que vos guste. Os materiais que imos empregar son un tornillo, fío de cobre e unha pila. Pero como os torniños que teño son moi pequenos, vou a probar a facelo cun desaparafusador. Ah, e tamén ten, temos que utilizar unhas pinzas. Como primeiro paso, imos enrolar o cabre ao desaparafusador. e así ata acabar. Agora, ao acabar de enrolar o cable ao desaparafusador, pegámoslle cinta a cada extremo para que non se solte. E agora vamos a enganchar a pinza esta no extremo do cable este e vamos a porlle no polo positivo. E agora vamos a coller a outra pinza eh, ela aquí e eh, enganchala no polo negativo. E como vedes, funciona xa que os clips son de metal. E funciona ben aquí remata este vídeo, espero que vos guste e que nun futuro eh, aprendades a facelo.